kadaga if you accept to be vice ekifo twakivuma dda temuli kadaga ajja kutula wansi olanya atule wali negundi ne bamuvetin ba, ba, nswere empunu nswere empunu aigo home nswere empunu nswere empunu nkubulidde nti bafabawandikira akatabako nembaga nti lwaki babajogatuli babiri nemugisha muntu bwe bajja okuzikiriza yerusalemubwe bajja okuzikiriza sodoma nze nemugisha muntu mwetulibatunyibwa ku mutwe nebatusangulako mazi etuddeo nebatunyaotuli babiri kyenkutiddeko kiri kimutuli babiri nemugisha muntu bano abantu bnaye nga sizeyo kunyakumpenobanafuuka ba purezidenti ogenda kulatebasobola omuntu yawanankabirwa ten biliyoni museveni kyeyamuzanyeko kyabadde eki museveni wosewinatiryeni olanya yafuuse wuwe olanya tabangako wa museveni nankabirwa abadde akolera oyo mulenzi kujjaku kadaga oranya dazikatega jevumimani oba sala azigaba sigenda ngayo myaka musanvu kale gamaze emyaka eki in fact that the others who give me money say baba manyi beba jewo zo mulenzo yo banyede kumutwe na banyana anti tubogera na ba mata na benyam na bachi kakati kofi yo mulamu olaba covid fake biyo yogera covid fake tamale covid covid elaba tuina yo yo elaba antu wasikarenga bakola bama ze kuleta masiks uzaba ziju de kwanga buri age afuruma uganda genda kuchisawe dole nkumi tano nipo bawa genze nkaka mtano beli mkuba kumburi ebi kakati tamale emirambo jiriwa kakati tamale where are the dead bodies kati tamayi dishi mafia nero yomusajja nero kuwako baamukuba ne bakiwa diana nambera nze ate abankubire ngendayo education nswere empunu kakati nswere empunu naye abazimu gwa kitange kumaone kumuzita nerinkuma kwerubinta tuba megenda tule mukola kwa kati tutesa kitutesa nkutegeera abavubuka kyebakola anti gwe justifying nga bakada bakomawombabazi ne bakomawo nne bakomawo gwe munaaba mukyadda omulenzi oyo nafuna byafunye tikati mu palamenti ataddeyo owuwe nokumawo katoka nakunekontenakunyala ku mutwe eggwanga mukolera mulenzi oyo omulenzi gwemukolera kukolera kasa mukiriza obujozi bwomulenzi oyo fenna tugane tuyingire ejema sizala wamukwateko tugane eh, nga omulenzi gwajo ogatakola sizala walioka musotinnaye sikugenda kukolera museveni nkolere museveni nga tekiri mu gavumenti nga nze bwenkola nze yannemwanze yannemwa enjovu yalemwa kalemanjovu ndi kalemanjovu akwate kuserera mukubebigwa mwenda munyonyi mufuluse nti aja ku weekend kanzire yewa aja kuita kanzire yon kumemu aja kuita kanzire yon kumaka tahana ampuliremu <laughs> tamale uliza nti ayugede nti ya, ya nimesha ya sayo please tamale omulenzi ajja kwita gyayise gwe ngaakulemeddwa afuuke eh, puresidentasobola kubanga nze ndoanti mujja mutegeera kyotutiisaakoti gwe bapasa babadde ajja wano neyeesingawo hmm. temutegedde nti abayitamu eh. kakati awo wembuliza nti kati hmm. solution kubanga kati bapasita ba idiot singa nakola naye ebyebyuma singa mukwata atadde ayakola kuntereka mu busajja bwatambule nga ndi mumpaleze mu busajja bwenze mbuwomingakatitamale gwe byosobola okukola nga omuntu bannauganda tebasobola kubikola anti somaako mulabe lwaki nze mbikola nga mutemusobola nabikola nedo tamale wano gwe resistance ojirina era yeah. Mm. ndoze ogendo kunga mbaba nwa mm. yeah. privileges bakola bati ah, yes. na baba nwa nombale ngira ba, yeah. ba, ba, ba, ba maiga ba kada gaba nena nena wandika ba ba ba kata eh. bana kawa ndika sio wandika kazibwe yeah. tamale na baba andike dene makanti muja kujogebwa nyo baba lio kumitwe baba shangule kama zimu kumewu cha bili kuminesa tu yes. na, na, na kati tamale ok kakati kadaga bamu wangu de mpala mei yeah. bare so right so what next agendi yeba kadaga tumufeko yeah, agendi yeba ki parliament yo Ah, ah, ah, saagala nze museveni yagamba ti omwana bwayimiremukuba tengenena ekyo kyawedde omuntu bwafa tmuseveni yakuby omulenzi ono nesente tiyazibawaddeyabadde ayina amateeka ge gayagala okuyisamu emyaka musanvu naye museveni bamuteekemu akawayiro ngaabawaddmuseveni eh, eh, eh, yamuwambisa wawedde bwagamba museveni owunize olanya yamugenze nakabira nakabira takolerangako mu 7 nakabira badakolya mulenzo oyo nakabira hunting dog ya odwekerwa bugo nakubira nakubira bazirwanyi basaba sente basaba sente basaba sente zikiyambaki wawulidde kabaseera mbavudde ni bagamba museveni nti amannya gaago gwe gano galonda naye ffe tukoze eki tugawaddeyo mengo kyabazinga yaganye okujja oyo mayiga wayo ne konvoyi ze mayiga wawuliddeyo nga ayina dimandi y'abaganda gyawaddeyo oba okugamba nteyina Kwaadu vindi zizo kumwezi zizo kutusa wa ganda liwari mkuba na duka Fe mkuba katikiro la isi Kwa kususa maiga liwari mfundi zizo na mkuba na duka kumukono Nga umu kwa kuwanga chika Anti mkubori de Nchi awyosei nza kugere chikambu na chimu Amesina mkuba halisa hawa hawa mm. E katikiro masabi tribal Kakati nze mkuganti hawa ganda bu Mbaba tegera Teba yina bantu Mbetuza hala hawa hana bata tegera Umanyinti umkanti Abakati nza kukunonya sipamu za basajja bagezi Nebo tu Kakati yamba likufuru yamba landa weye kufuru kufuru ate mu zimbabwe kyaliyo nga bakwata bayimiriza emotoka abakazi abalungi ne bakuyola nga sema zibamu bazitunda gatunamulanga nyondo kakati abaganda bwebamala okutegeabaganda bwebamala okutegeera nti bo tebayina tebayina muntu bazaala kadaga nalabyo ndeyo waffe erakaayi nawe yonna nga abantu bali mubukukulu balinga bayiira amazzi kuba abaabwe bwe bayinooneka ate ensoni yaabwe babadde kadaaka Kadaga is very. And the process of fighting her, what if he was arrested? ne ogundi kuliso obole yavumanga Museveni okumwogoleza mu manager n'alyoka akwata wiribaro n'ateekako omuntu wakadaga is it how you reward people nga nfumbirwa omusajja nga omusajja oyo buli mukazi gwawasa bwe baba awukanamujja kugomesa nga nange nfumbirwayo nga nange mufumbirwa why do you tolerate humiliation ina katabu kangaka kunkatandika nti abakazi bedda baba kubanga ne bakola kyene baba tano but encha ne bawasa ngati wali woza yinti omukazi alibere empowered the woman now is empowered bwolaba mukazi oyo yagambye nti yakuba mukazi wange nzatera nyamba yanyambye nnyo kuba mukazi wange bwa kansala sikyagalangako nti was a, a constant embarrassment to me nti eh, kumuka kuliko tisati za depine zange kuki anti yagambye yawayo sente famire yange ayino jikuba njakusula eddalu nzeya uli programu zange necho kachoti yakusuleta mulezi handi zo fumi bwebanga yakusule dalu mulezi gubala be necho yeko kumuko agude dalu ali museta usigubase byenjegere necho chogere de banga lyonna echo chogere de ah afisho kakola ochogere ochogere ochogere ochogere otuka ku otuka ku extreme anti uya agambi ndo sam kutesa is making a very big mistake you give this man money eye eh, eh, eh, afuuka nukiriya bomu genda okubiba nakyobe genda okubibani yalowooza genzi yesente nze tojja kunjoga mulinzi gwe tolinteekako mumpaleyo kuweweeta busajja bu tekijja kubeerawo ogenda ojoge bakadaga ojoge bambabazi ojoge abatasobola kwekolera nsobola okwekolera famire yange ebonyebonye emyaka musanntoyinza okumpisa gweoyinza okumpisa gweoyinza okumpisa tezitingana osobodde okiyitako kandi nabaana abalenzi gwekyolwana nakyo izikulaba nti mu gavumenti ezo ntafuga bantu e, e, one of the ways obutafuga bantuyes abagezi bagana okukolera museveni mu gavumenti ye muwagire museveni nga tebuli mu gavumenti yegwagogatadda buli omulenzi oyo gwagogatadda kubasizawamukkirizamu nga kyeggula nga tumwambala hmm. tetujja kukiriza hitira kubanga ye ayina sente empitirivu asekerera mukwosi asekerera gundi bano basale asekerera baani abo nti sariya nepankirako kumatagange sam bakasoliwe bakasoliwe kenya I do my business decently. They cannot manage me. That boy is a, a hit in the making. That, that man mm. is mm -hmm. a hit in the making, mm -hmm. and Museveni is handling him mm -hmm. with the soft gloves. Hit that Tiafoka president. Anti, anti, Avantuaga no cola. Ah, ah, hit yeah, Tiafoka yeah, yeah. The first time when he, he invaded the Austria, they said, let the Germans come together. the moment he allow him oh, bambabazi nebakomawo mm. in fact mbabazi wakomawo wanaba alayira njakwe gali ya mnyumba yange mwenjiwa kusiba mbaba zinakomye ere wange rujja kubanga lunako lwa kongo okwenda kwa mbaga zina kalende wange okwenda kwa mbaga zibadde mu government eki njja rujja kubanga lunako lwa kusinga wa tugamba tamali kongo baga nti mu seven is missing mbaba zi government ati siwe so yo mwana ono nalishi najira ba nti yaya gala omwana ono amagezi gaina ti ayavuza business zo okutisha abalala omwana gusi maza yagala kunkwatye mu ango ndala oyo mukubeko mulemeso gagawala ajye gwe gwe gwe omwana oyo mwenezi kuwa mpulira ononya kwa dalu fata ku business lango la mi nami ya nami baza nye mutakisi kuleta bus kola chi hmm. covid ya jira ku bus ah, covid ya jira ku bus na ulideshi memengwa e, e, eh, eh, takisi e, eh, chi mwani madi mwinafu saji omwano saji si mwagala kubwa mwa basa jamu mutake kwanga kubunke hali continue exposing you chukula kwa kato kantuye pusi kagambi mtu yu msaji akola analysis mamona leta bale uteri ndu kati covid itali siwa amani bale kugundi ya mpia uliwola bawo na bali bechali kire smask zacho ekyo kubiri ekiri entebe airport sente zibakola mpitiri nyambatu kole wali nyenyenye ya gundi kumacha nogende kenya bokumawo baina ko keba kujja mu nyindo dola nkaga mutano kakati nze nze nze bwe buli wo nze nyamba where is the upside analysis of covid analysis where the dead bodies analysis yet no no omwana mamba bitenta omwana atisi zimukiza kumpa nze sikiza sente zamu kana kana uli uli e skandeli mu uganda nti bawereza ku zoom batta abantu nebatwala organize have you seen a single newspaper oja akakasajja kabakubako mumonis mred paper nebakaita nebakawa 3.5 billion abana nebaba 10 billion hmm. museveni ayina ekintu kyayinza okuzibira eh, ayina sente nze katusokatukomaku kino omuntu oyo omwana gweyogerako gwe yagenda okuwa mbabazi omulimu mu gavumenti ya museveni afunamu comes back ekitegeeza mm. you must accept nkunyeeko nkunyoleko nkusimuleka amazi nkukomyewo nzirimu nkunyeereko ddala n'abalala batye okugjako zikasisoka tuli aba nze nemugisa muntumugisa muntu wenaagenda ajja kusigala bumu the right honorable john patrick amama mbabazi gwemanyi basobola omujoga bwe bati eh, ate bamujoze n'akomawo ate be bamukomezaawo bamukuba omulenzi ono kyafunamu kiri kimugomanyi mbabazi bisinesi ezibadde zikola nkugambye hmm. nti the trick of this young man one ennaku zira biri munaana omwezi guno ogwokutaano omwaka enkumi ah, biri mu abiri emugumu tuli mu program jagenda ku agenda n'omukukula mutamana emirundi ah, wano ku impact fm ekuli gyaffe ah, impact fm busoga kyenda mubiri akatondo mwenda eyo yeya iganga jinja kikumi musanvu akatondo mukaaga mbale kikumi musanu akatondo musanvu masaka kikumi mwema akatondo taano atuliza ali joli gye mikutu kwe tuli n'abali ku dream tv abatulaba nammwe bwe mutyo nkoza mu angule tifumya busafadi abaana abo bantekako teepu museveni yalinzise nembaviira nentuka mu presidence office tumwebaze nagaa nti mumuteeka mukategule mbwanfuze nalinja mutta singale wakajiji yebase naja kalisa yabadde akomyewo eyanziyako ne batwala biliyoni zange musanvu yabadde akuvingule kalisa nati yakuba muwanga mutte sobadde obadde wa apologizinga ki yes am angule why mm. ti abantu abo bakadaga they make people suffer if you are going to go back ewabala e akutulugunya tomuvunywa bakoddomimo decide early tizemusobola kumalako naye banno ne bavaayo hmm. ne bakubalya ganga kati olanya amanye abakulonze ŋŋanda ne bamugula n'akuvuma ebivuma ebiyitirivu nensanga ŋŋanda mulukuwonze nensanga ŋŋanda mulukuwonze bamufu yali avuma kabiri e- ngando nga nze kadaga kadaga mumanyi nti akasajja kankuma mawuli emyezi ena n'abaana bange gye bafumbirwa nga bakatimba butimbi ku gundi kawabushenga nekulubya amagezi gena ali bawadde ne famire zamu mwali tudde ne famire zamu kubanga mujja kufa mujja kufa omuteeko guno gubayingire mu nyumba kuli abazzukulu it would be better nga kulu yakyalina influence mu bukedde to sit down and give him my money bazzukulu bamwe be bajozireeta nze sisaaga amunis joking obabanja sente banku bemyezi enanna zibala miliyoni kikumi they have to pay kubabada babisasule bazikuwanga na bazikuru bakuli ya banakana na wakabu shenga de urupe ok kati chutamale chidana echo nebo bali reta the suffering of going through do you think ne, ne to retire at my age poetikishu wangei daba amuta bajita I said very early bajita maharagati ya, ya, ya sigara bishopu na ya ina daisisi Arisho, Arisho, so good metropolitan diocese. Yes. Where you work? Okay. Have where, where to work? Natumira. Natumira kujena hijini nga bantu wena dindo oza anti bantu balamu. Bani nga bantu bali mparlament. Azika katilebu ya parlament na jifako. Na ya gali ya research. What I want. Mm. Uh, bit, bit, bit, bit. I will never work with that man. Mm. if he tries to undermine my economy as he, as he did and he a, a, a certificate of a title i will make him mad a certificate of title if he does not exist it hmm. ngare mm. billion musambu ya zibu e, eh, eh, title yi yi ngonzi eh, jem mm. mokare ya kachoko do rinja kukuba na kubenyondo title yi ba jisano kubenyondo ya jimanyi certificate of title wajori yako sente mbanka jie jie jie tuwala na aji kweka ngakura kani nichiri wachi nichiri wachi unika msure dalu return the, the, the, the certificate of title litani zesiruka itufu tamale tayo. kakati nchoke ojo kufuna ojo kufuna ojo kufuna ojo kufuna ojo kufuna ingeri ya basu za taito zo survive ni why ndabate gira siri kwa lakana nabo tu nakiriza ndi family jenafumbiro ya abasezi they are cannibals ero mganda gama nti amakama bi ugasoka luzaro I wasted all my entire 14 years eyo kufubuka in the wastage kakati shimba sababu baba bakushianishi nga bantu I need money bajezi hmm, hmm. retirement benefit tugoko mwandi du ezo zisabani marekere hitira wa mwe ezo zisabani se mwanga mwiti mwiti mwiti mwiti mwiti mwiti wangu dwa katola manti nawe katu wangu dwa tanyampa angu lako andika kati wawo wangu lidwa ndo retirement benefit odoe karagala njire karagala kakati fatu sikare ne hitira museveni museveni wabata gula mkodomiwe hmm. abamba la shiragala baja mugo la e- e- abamba e- la shiragala banga wacha yu chijana wacha wacha wacha akwate kala bani kiva mwisi mpampa nanga nanda wea tajina nga firimbi ziribu hilo akwate kumuntu <laughs> wanabalitegeera nti ensi yamutamunojoga amata nojoga enyama nojoga enyanja nojogaki president wa uganda nkubuulize bana uganda bamuwadde mandate 2021 2026 ekibuuzo kyange president museveni egavumenti eh, gyetulaba tumulaba nga akyakulembere gavumentioba gavumenti yajjakuddanga agula ekkufu lwasinzira ku mbeera eri mu kitundu kye letasese oba museveni agula ekkufu mu kabinenti reflecting the situation weya Twitter gamba musajja mugaga ntamanyi kozesa sente ze. We, we, we. You cannot tell the president who has been in the power for 35 years ntamanyi byakola. Let us wait. Hati mpugamba. Nange tu. Naye ate omulabe w'omuntu akulema. President amaze emyaka sobeta. Visa data in Italy control. Mugamba ofuna omuntu gw'otasobola kukwata. Ekintu akisuula. Kyovula aba tugamba. Mm. When you riding in a canoe. Mm. With the, the son of the owner of the canoe. Mm. When he starts wrecking the canoe. Throw him into the water. Are you capable of soaking this young man into the water? You don't need to soak him into the water. By rejecting it, to be humiliated, which you cannot do because of the following reasons. Lwaki tozisoma? Ziruwa? Ezo. Mtandikirewa? Lwaki baba joga? Mtandikirewa? Eh, lwaki mu baba joga? Mbawe basoma? Zonle mi, andi mukisha mundu. Kuba, kubanga? Mm, wano. ntandikira wano eh. ngenda kusomawo extension of privileges webabafugira nze kyembadde njagala kamala eh. okusoma kino eh. ndyoke nkubuuza ekyange the second trick employed ekitabo kyensoma bakiyita uh, the power of the uganda mafias ku kitabo kino ku cover page kuno kuliko ekifaananyi kya rebeka kadaaga ekifaananyi kya charles peter mayiga kuliko ekifaananyi kya yaliko vice president wantira specials akazibwe doctor kuliko n'ekifaananyi kya kitata simanyirwa ki oba selection yateekako eno kuliko abasajja babiri n'abakazi babiri page 5 The trick, the second trick employed by the mafia is to give a person some privileges in form of either a vehicle, which you must return once you are dumped. What do we want to do? What do we put in soccer? One extension of privileges we return to Um For example, Charles Peter Maiga, the Uganda Kingdom Premier, who used to criticize Museveni's long presidential fleet. He at once wondered how a person could be escorted by soldiers. Mike has been enjoying the same privileges as courtesy of the same government he once criticized. This means that if he's confronted with a situation that forces him to lose such privileges, he will accept to be humiliated in order to retain his current status. I would not be surprised if he accepts to join the central government. Thirdly, mafias exploit conditions such as sickness or commercial loans. As a matter of fact, it is either for a senior government official to access ex- expensive treatment out of the country. However, this is another trick, which, like uh, the literate village woman, would I highlighted earlier in my submission. Leaders are ready to tolerate mediation because dropping them would mean shortening their lives. The Speaker of Parliament falls into this category, and therefore, and, and therefore, she is ready to accept any changes for this reason. February 2018. Eh, kakati namba emu eri wano egamba epage 4 uh, fear of sliding back into poverty okutya okudda mubwavu agamba uh, nti in africa business business deals depend on one's closeness to the government mm -hmm. Take, for example, the late former Vice President Dr. Samson Chiseka. He owned his best modern farms in Uganda. However, immediately after he was sacked from government, his modern farms vanished, and what remains is his grave. The Dr. Samson Chiseka's wife, Dr. Sam- Samson Chiseka's widow, was saved from starving to death by President Museveni, who bought, who brought her back uh, to Uganda from the United States of America. Her relative, who was living with her in the U.S., was arrested by police for illegal stay leaving the old woman in the house and depending on handouts from the gen generous neighbors. As for Dr. Samson Chiseka, he had to sell his hospital to government in order to survive. His successor, Dr. Special Zawandira Kaziwe, also suffered a big blow when she was thrown, uh, shown the exit. Before falling from grass to grass, Special was a good looking woman with big rolling eyes. Her success in modern farming hit headlines with publications labeling her as a celebrated farmer.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 When the mafias decided to steal money, they looked for her and rebranded her. This time again, she has been taken eh, for a ride. Specials was almost uh, detained in a hotel for failing to pay bills while on a trip to Rwanda. I was not surprised uh, when Sunday Monitor offered her a full page interview. My prediction is that she is being rehabilitated for another assignment. During the maligning sessions against her, she was accused of stealing valid, valid dam funds and building near Mackay University university uh, and a building near Makere University was named Bidiba on false allegations that it belonged to her. Mm. Resolution to Nazira Aziz, no one. In the same way, uh, uh, following the experience I went through, I made the following res- resolutions. Number one, in the same way the villagers in Karagara uh, reviewed, reviewed, reviewed uh, Kajua's conduct after the death of his third wife, I developed a different view about Amama uh, Mbabazi, Jeno Muntu, Dr. Kisa Besije. They must have had reasons for their decisions. Kagati mm. kumuntu gata kwa Mbabazi ne mm. Besije. Eh. Bofana. Anti, ya, ya, ya, ah. mm. Besije alia sente mkavumeji. Tatufana na. Ate Mbabazi. Mbabazi akumiyu, bimremerede. Tatufana na. Lulia badalufana. Jina bagamba chidichimu. Mm. Nti, nange, nakubanga banu. Mm naye kajjo yafiirwa omukazi eyasooka nafiirwa owokubiri abekyalo bamugoba kuwakusatu tekubajja bonna tebasobola kuba bali kakati kayigula abe mubi tamala emirundi abe mubi mbabazi abe mubi gundi abemubiani mubi kitegeeza this government cannot win a war we, we have been exonerated if am drunkard yes you said but it is not me is is friend Museveni who refuses to renew his contract for your information young man my my contract has never been rejected it has been renewed for the next four years nenga sikola era nabuza abana bange nembagamba nti abasikala abali wano bemulaba buli makaga kumumibwa nemmotoka yabwe eno mumanyi lwaki weri where does he continue renewing my contract tetuli kuvunananga tugende contract no kumusala kwa gavumenti nga tokola nabuuza omukazi nabuuza omukazi nemugamba ali mu public service nasanzewo n'omulala nemugamba nti gwe omaze emyaka emeka nga tomulaba nti mukaaga nti ategwe ntera okuva lweyanonda nempakaka temukitwala litulale mulinga akawala kewakakalamuko koga nti ono mukyala wange abapolisi tebakuvunana defirement if you are a, a, a, an adviser in the real sense why don't you see him this is a means of helping you okulya kasente nokuteekako taaga tibwobizayo nogana okulinya owenga ngaategeera ewo planning wo you don't know politics so so sibya kuba nti olina omulimu gwotekeddwa okola ah, ah. onagulajomu what do they do a hundred bakolaki yakuteekako taaga presidential advisor nti gwe bikwata obizeeyo ntegeere nti wa planning wo era kyebano bakadaka kyekibalema nti gwe kasa okuliyetinga epowa besa wakuba naabaana bakumaze nti kigongo avuddeyo nagamba museveni namukonfulontinga eyani mugambidde mukyama nti omwana ono atukoledde when you solanyize upc was not a upc in fact that was the assimilation policy of nrm ekitegeeza gwe e, kyoba tokola obuyinza ani abulina omuntu azze wano nasaba uh, kupass over okuzaala balongo n'abazaala obweza buba bwani yesu ate eyagenda mu ssabo obweza buba bwani simanyi eyitibwa eh, bwa yesukati nabagee nti omukulembeze akolanga katonda museveni akolanga katonda gadafi yazimba omuzikiti ogwamaanyi enyo omunene yalifudde kitala kyamunyuma ngaakaana kamuse but constructing that big mosque and others was not blaming god god recognizes gadafi's contribution likewise museveni recognizes mbabazi's contribution museveni recognizes katagazi contribution but the moment bano abaana ke bakuvuga n'otugamba nti ssebo kanzije nga independent independent obuyinza obujeewa wa museveni oba mubabaka abakulonze ogayita nga amaka gogamba nti kati nsigadde olwa abaana bange bwosigalewo n'abaana ntwawula ebisenge anti oba namusajja ate abaana bakolako ebyobufumbu era okubakoze rosi no leader can accept to create museveni yabeera mu gavumenti z'abanne n'aziyambako okugwa neyiyagimayitegwa kati wansi yalaawo enatha political power base olunaku museveni lwali bagenda okulisa yalinga ajja kusifutinga ave mu state house agende kwenaali mu securitariat mulabe nga bafanisinze office nekizimbe kijja kubeerayo olwo ngaagenze kubeera national chairman kuvuka president azeeko today eh, secretariat is an assignment eh, eh, institution election after nga bagenda bateekawo gundi mu office gaabwe tegabalemerera nga nayogera ku ledi akuba esimu aleeta omwana we agenda kudda mu ssomero athese welfare offices nabakuba esimu kuledio nalwesa yakwata nakana akakwangana nakawa emotoka tekavumenzi nebakatanemitingi ya museveni nga nzira munkolagana namwemwe nkolagana namwemwe njawula bibiri namuba tebakukyayisa balo nekimiwaka for kumuseveni naye nga sikolidde mu gavumenti ye bakadaga balina high profiles why doesnt sik ate abantu bonna mubonoona bali ku piik yiga yali vice president owa african mayors ngate ye vice wa international mayors ni mkubaka lunagenda temumu jukiranga nako kumuleta pa mloko government oba wayika kristofa anti gobyo ya gara ya, ya fa gobyo ya gara mbona ni kutakati wa mkazi na yo mvuma mboga anti taida nenda si wanu eh. kukwira na, na kamilwa saluti siga na masoko lenya kumuvetinga let her seek an international job agenda agambi museveni nti uh, second me nesi wanu kumuni ya kumutwe no that's what I'm saying Amanya Musega the first secretary general of the revived East African community is here languishing you don't have diplomats wait when when Kutesa resign, retires Mwenayan you receive it Lugunda when you create Lugunda Gaya Chari na Yevali Tewali Mulala naye nantongoziwa bamukukusa e, gundi yamukukusa omugenzi ekibisopo lwanga nabatwala mbu museveni abawa emirimu ne kasekend nemanyi bano bafu kakati kitegeeza nti museveni akuwa omulimu e, onasiimani obweza bwani waki ebisopo lwanga akututteyo oba bwa museveni in fact the moment you incite your tribesmen to Museveni akulekere ekifo nga abaana bakirunda kiva ejjinja bwe bagenze wa president bamugamba sebe ekifo kyaffe kiwa omwana omulala eh, musabeyo business bukole emirimu sikifo sikifo eh, tukisikira kale nabanga mwe abakirunda kiva ejjinja eyatandika eh, ebyobufuzi kirunda kiva ejjinja ku independence yawalampa omuti toolo ku independence n'awanula goli ya israeli yefuni wa stiru nide nga kitamwe yakola okuva mu nkaaga mu ebiri <laughs> ate ffe so nze mbagamba oyo nantogozi watibidde wano oyo omuvuka yasikira nantogozi wakoze eki kidega naye tunulio no omukazi hanifa african gundi hanifa ki gundi e, e, gundi e, hajati kawoya mm. African Parliament. Eh, And uh, pa African after Parliament. finishing the regional body, you go to a continental body. Look what Tanzania. When Moon took over as Vice Secretary General, whom did he pick? A Tanzanian diplomat. Nga vice way. Tanzania has trained diplomats. Ambassador Gundi. How many ambassadors do you have? But, An ambassador is a rank in the ministry. nga buwulira nti eh, brigadia kanaani ambasada tekitegeeza nti olina mission ambasada mukeebe ambasadaambasadasentongo ambasadani omulala ambasada mm. kakandi kakati kyenva mbagamba mm. nti kakutesa tano nalikyayalinga yali bakaleddewo institution institute nga kataka kyabalekeddewo nemugenda ensamizi abasajja bemuwadde obwa ambasada nemubatwala omwaka mulamba zero basoma e, e, ebintu bikola kubanga ki anti temwina ba diplomat tubagala kubanga ki anti yoavu international isolation mwina hit and the making mm. mwina nze bana aba opposition era bwosoma akatabo kange mm. option zero nkubuulira titewali ajja kwepankira ku museveni n'atakomawo why ne opposition yiye option zero kaada kayamazeyo option eh, zonna akatabo kange bakaita option zero bwolwanyisa museveni option zero nabo babobi waini babe tomala mbatumanyi kakati opposition ya museveni etya nayo yiye yiye atetya anti bazimbira kuye nabagamba nti mujimbugoza abavubi gonyedda ku lukalu bweti neyasama nefulumye ekivundo obuswera bwonna obunyonyi bwonna obujo gitagula manya ewumbako babu <laughs> nebugalira muli era nze aligamba museveni nti nina links ne opposition nemutani wange nemugambye youare wasting time naga nange eddala kituufu ntegedde abasajja bano they are not honest era bonna ojja balabanga baze do they have a cause abobwaini ah, yatandika ekintu ekyo saga nti bobwaini yajewangesicabobwaini abuweni ekitandikawa nodya segerinya n'omulemeza mu paalamenti waayi bwebakala bebava mu buganda baŋganda bebava mu buganda nga naku byakatambi ŋganda kweyalirira sente ekitabu tasula bijaaba oyoavuma e abantu ate si we gusoose yaletako ne mosoni eyebaza kagina mbwakoze bulungi nnyo waakise taina mugwe temuina baganda wano ibrahim sa muganda abadagala ba speaker oyo na mbozo okulonda muganda munne eyeito wa buganda chairman wa kachiko ka buganda alonda moses sali you, you you in danger yali asaga yali asaga chi nechisagira mu yali asaga mu chikumi yali asaga <laughs> nogenda noga nti nawe mudde kulumbe mudde kulumbe noyita kabaka nti nyabu kabakanabadde ah, nsaga you are stupid you are an idiot this is a type of baganda you have bebaganda bemuyina tove ku port amale yes obudde butuduse me my mind i i will never succumb to this man but yet this man as he plans he fears to kill me has tried to kill me has failed he is now moving to uh, uh, age out to people he perceives to be uh, people who give me money ti am beg yes ne mu family yaffe tembeeranga mu security konga gwe kakati ekyokusatu kwata ku sente zange nti you are isolating me nze nakukubira ku kintu kimu gwe olwanyisa sezaalawo yagamba kankomeseji ya mukwano gwo muwulirizaawo ali mu amerika eh. yanga nti tamale mugambe tagamba nti bagala kumutta kubanga bwanaaga nti bagala kumutta eh. opportunist osobola eh, ah, okumutta have investigative machinery naye nga nti ofudde eh, ah, kati ekyokuttetwagala kuwakyankubulira ekyokubiri hmm. it is incumbent upon government to protect me but they've done that e, and they do that hey. Hmm. yes ekirala tulina ekyetuyita pudimissions pudimission kitegeeza ebyebikiro omuntu akola ebintu ebimulaga nti agenda okufa abasiraamu okugamba ennaku ana gyekiri mu psychology pudimissionsati gweofuna ebyebikiro nti mbamanyi ate mbawulira nti tekawo omusirikale amukuba esasa abule mbawulira thats my qual with my driver tigunya omwenge gwo notajja noga nti oya balinzitira mu motoka bukedde yacwisinga buswisinzi nakikuteekako hmm. nabwoza bukedde omukuŋanya wa bukedde ekkulubya muwe emiliyoni ya sente atulage omulambo wakagolowe gwago atulage emotoka eyajja sipiidi nekuba geeti eri ruddawo emotoka yakagolo eyatomera geeti eriwa batulage emotoka eyatwala kagolo omulambo gwe ku postmortem kagolo was kidnapped bukedde naye era abantu nebongera nebasoma era abantu nebongera nebasoma bukedde tamale obudde butuduseeko um, uh, uh, nze kambabuli abaanaaaakutumidde kambabuli abaana abo hmm. omwami oga mubuulire ku kyalo ewaffe kwaliko omusajja nga musezi nnyo ngaali abafu naye bwe batandika okufa abasiriimu ne babayiwamu amafuta eisa polisiririshi naga ndi kasema tandi sokulia nyama yangu wamwa mafuta ti eh, nja kulia abana bagenda kusomero ngata abana bayita kuwe polisiririshi nati ka kontinzo wamu yosefu nkola ekyalo nekituula jajja bwe yafa kitange yamuyita namuga nti nkola bwolya nyabo nja kutta namuga nti aha ah, mirundi gwe ndy ennyoko enyama eri ewange nebwojja nokebera ejjudde sisobola kulya nyoko wosijja mulya kakati nkola yeetikka omulambo agutwala ah, ewuwe omulambo gulemera ku kibamu twakula nga baba tugendeni tugamba oba wano muliwa bagenze kulima okujjako nze yalemera ku kibanyi omulamo nga gwegwogera eh, nze nalemera ku kibanyi omwana yolebo omwana kirudekyobasumani basali lwakiwulidegoli mulambo gwalemera ku kibanyilemera ku kibanyi ndi nagisiko girinyamu egende ekuwunyira nabisi talina bwongo naye yerwanako girinyemu gikubemu omuge kusamukire tosobola kunwanyisa nompaa tujja kubera mugundu ku sawa nyezo ekiro ne tona jofrowana nze gyagenda mukaba tukumire musibe bulungi mweraba obadde okimanyi nti osobola okukozesa mtn century points zo n'ofuna mbs ne sms ez'obwereere toddayo kweraliikirira bw'obanga data akuweddeko kyangu nnyo nyiga bunyizi sita emu nnya emu olondewo use points olwo nno ogoberera ebikulagiriddwa okukozesa senkiwo akuweereddwa evrigo mtn wegende essimu yokka eteeka okukubira ng'eva mu mtn eri noti 3 emu 2 2 noti noti noti noti mtn erabirirwa uganda communications commission essimu etali yakusasulira linoti 8 noti noti 2 2 2 musanvu musanvu musanvu abantu mwenna mujjukizibwa nti victory chach nsigule era olw'okugoberera amateeka ga gavumenti ku lw'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ki covid-19 abaana abato abali wansi w'emyaka ekumi n'ebiri tebakkirizibwa kwetaba mu nkuŋŋaana zonna ku kanisa ate era mujjukizibwa nti saaviisi yaffe ey'abakozi era buli lwakusatu nayo kati yaddamu dda era osabiddwa bw'oba ozze ku kkanisa ogoberere ebikulagiriddwa omuli okunaaba mu ngalo n'amazzi ne sabbuuni oba sanitayiza okwambala masiki akaseerako konna n'okulaba nga wootudde weesudde akabanga okuva ku muntu omulala byono byonna nga bikoleddwa olw'okugoberera ebiragiro by'abasawo b'ebyobulamu olw'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ki covid-19 Baby, every time I tell you kusimu yo. Win big with your TV. Win 200k cash every day. moji funa. Lwaso wachido. Kusimu sigi Wangula buli daily. No mukutu kwa TV channels. Wangula mitwala abidi bulu naku. Nebila mebila lankuyanja. Wegate kunkoleno. Ngoteka apu ya your TV channels kusimu. Your yo onyumirwa omuli amawulire firimu eby'emizannyo ne telemundo wonna yo tv channels the power is in your hands RNG, RNG. What's that? she just tasted RNG, the new Miranda orange. What? It's so good, it makes you go R N G. Really? Yep. There's something amazing that happens when you taste the new mirinda orange. Okay. First, you feel the bubbly, buzzing sensation on your lips. Wow. Then your taste buds come alive. And? You get lost in a world of flavorful, fizzy orange goodness. That's cool. The orange is more orange. The flavor is more more flavor, the fun is more fun. So zesty, so bubbly, so orangey. New Mirinda Orange, you have to try it. MTN, yes, I'm going to go to Jail Center. I'm going to go to Jail Center. era kati osobola okuggyayo ssente ku mobile money ku biseera ebisingira ddala okubeera wansi mu uganda buli wonna w'oli kyalira agenti wa momo pay enaokwetoloola eggwanga ogyeyo akasenteko k'osuubira ku biseera ebiri wansi ddala everywhere you go mtn amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa weegendereza abafere amasimu agatekwa okukubira nga gava mu mtn gatekwa kubanga gayita ku ssimu eno yokka nooti ssatu emu bbiri emu bbiri nooti nooti nooti nooti mtn era biriwo ekitongole kya Uganda Communications Commission. one, no one, no one.